tsakiya ruko da amana idan ya zamanto kana da cin amana to kaga dan uwanka ba zai raba da kai na ka ji wani mai cin amana ne dan uwanka ciki daya uwa daya uwa daya wa ko kare ko ka ba zai raba da kai ne kai mai cin amana shi kuma insafi yakan kara ma daraja a cikin mutane idan za za a yi magana mutum ko da bakwai da ya da mutum in ka ji za a mai karya ce a'a wannan ba aikin shi bane wani shi ake fiye sa kar ka ga kawai dan abokin adawar ka ne kawai da an fara magana kai kuma kawo wani abu ka bulma duk yadda kai da ke yara mutum idan ana zartar shi da kaji za a mai shani ce a wani ba zai aikata ba to wani shi ake fiye sa. fadin gaskiya kowane abu kuma kare mutunci a kowane abu ka kare kanka ka kare kowa mutunci ana sa haka to idan kai haka rayuwarka za ta yi kyau za ka zama da kowa salim alim tashabbahu in lam takunu mislahum fa inna tashabbaha bir rijali ribahu me ka kamaitawa irin kama da mutanen kirki ko da ba za ba domin kamaitawa da mutanen kirki akwai riba inda aka ce ba za ka yi ba wato sassauci dangane da afuwa sai wajen addini yanzu idan mutum zo zage ka ya aibuta ka ya gaya ma baƙaƙen maganganu to abin da ake so kamar afuwa ka kyale shi duk irin yadda mutum in ma mutum ya ce kai shege ne ta yi shege ne ai baban ka sai ya yanka ba rago shi ke nawa kai dan banza ne ce mai dan eh, banzan ne ya hakuri to banza a ina take bai ta gida ba ka zo banzan ma ba kawai kariya ce ce mai eh, haka nan ne ya zauna lafiya inda ba a so ka yi sassauci sai wajen taba addini a ce an taba addini to anan babu sassauci a ce an taba Allah anan babu sassauci a ce an taba manza, Allah babu sassauci duk wanda ya taba manza Allah karkare ga mai ko da ba aikun kai kamar yadda aya ta nuna cikin suratul tauba wajen taba addini babu sassauci wajen taba manza Allah babu sassauci ai shi yasa Hassan bin Sadiq mawaƙin manza Allah lokacin da wani yawa manza Allah zambo zambo min sahihi hassani bin sabit ya raga mishi da mai zambo sai da aka waye gari madina ta gagare shi zauna madina garin aihuwarsa ko garin danginsa in ma zuwa yi yana ganin madina ya kasa zaba saboda zabban da wato hassani bin sabit ya mai ya ce hajjauta muhammad hajjauta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda ka zaka aljaza'u hajauta muhammadan barran taqiyan rasulullahi shi madhu wa fa'o? fa inna abi wa walidahu wa irdi yace kawa manzo Allah zango hajauta muhammadan kawa manzo Allah jabbo fa ajabtu kuma na amsa mai saboda ba zai kyali ba ka taɓa manzo Allah a babu kyali ba ya ce wa inda lahi ka rike kuma a gurin Allah kai sakamako duk wanda ta manzo Allah idan ka wato ka bada kariya to kai sakamako gare ka wajen Allah na da Allah zai baka ya ce hajjauta muhammadan barran hanifan ya ce kawa muhammadu zambo wanda yake barran ɗani na ƙwarai babu ɗaka shi. haliba wanda yake kuma bai to bayin tamfi bai to bayin tsafi hane shi ne wanda yake ya kauce dukkan karya duk addinu na ƙarya duk wani addini na ƙarya annabi ya kawace mai fito bai kuma ba zai ba ya ce rasulallah shi matuhu wa fawo ya ce gashi ma'aikin allah ne sannan kuma ɗabi'arsa cika alƙawari fa inda abi wa wali da hu, wa irdi ya ce babana fa inda abi kaga babu abin da yau ba ko fa inda abi ya ce babana wa walidahu sannan kuma da ƴaƴan babana wa irzi sannan kuma da wato dangina ɗiya da zan haifa da jikokina da jikoki jikoki so ake cewa irzi fa inna abi wa walidahu wa irzi duk wani abu wanda zai fito daga tsakauna jika ko jika jika ya ce to li irin muhammadin zan ba da fansa a kashe su